Na Zimową Szkołę Ekonomiczną Instytutu Misesa przyjechałem, by opowiedzieć uczestnikom o naszym flagowym projekcie edukacyjnym Lekcjach Ekonomii dla Młodzieży. To projekt, który realizujemy wspólnie jako Stowarzyszenie Koliber oraz Instytut Misesa. Austriacka Szkoła Ekonomii, w mojej opinii, najlepiej opisuje zjawiska społeczne Y, dlatego też chciałbym wszystkim sponsorom, wszystkim darczyńcom Instytutu Misesa serdecznie podziękować za umożliwienie mi uczestnictwa w tak y, ciekawym, interesującym projekcie. Jestem wdzięczna za to, że mogłam uczestniczyć w Zimowej Szkole Ekonomicznej Instytutu Misesa. E, dla mnie to jest e, jedyna taka szansa, by podnieść swoje kwalifikacje. Mam nadzieję, że efekty naszej wspólnej pracy, wśród nich zaangażowanie wielu uczestników tego przedsięwzięcia, zobaczycie Państwo już wkrótce. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. 见鬼！